السلام عليكم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الوصفه ديال البراونيز اللي كندير خاصكم ضروري تجربوها لان هاد الوصفه زوينه بزاف كيجي خطير هاد البراونيز خليكم معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ثلاثه البيضات نستعمل استعملت البيض اللي من الحجم الكبير 40 غرام ديال السكر سنيده ستين غرام ديال السكر الاسمر اولا الكاسوناد اللي الا ما عندكمش عوضوها بسنيده اللي المجموعه يكون 100 غرام وعندي ستين غرام ديال النشا اولا المايزينا غنحتاجو 120 غرام ديال الزبده 200 غرام ديال الشوكولا هنا استعملت الشوكولا نوار اللي فيه 60% ديال الكاكاو عندي 50 غرام ديال الكركاع بالنسبه لكميه الكركاع انا ما استعملتهاش كامله يعني ديروا عينكم ميزانكم ديروا الكميه اللي بغيتو عندي معلقه صغيره من نكهه ال vanille وقرصه الملح غادي نبدا بالشوكولا غادي نقطعو des petits morceaux. هنا غير باش ما يتعطلش بزاف لان الشوكولا كل ما كان صغير مقطع des petits morceaux كل ما غادي يذوب دغيا غادي نديرو في ان بول ونزيد عليه الزبده ونديرهم فوق un bain-marie ونخليهم يذوبوا هنا كيف ما كتشوفوا الشوكولا والزبده ذابو هنا غنحاول نخلطهم باش يندمجوا مع بعضياتهم فبالنسبه للبراونيز انا ديما تنحاول نبدا بالشوكولا ندوبو مع الزبده هو الاول علاش باش يلاه نعطيه الوقت شويه يبرد ما نستعملوش آه، الشوكولا والزبده باقيين سخانين هنا غنخليهم يبردوا وندوزو نوجدو شي لاخر هنا خديت un bol زدت عليه السكر سنيده زدت عليه ال cassonade. بالنسبه لل cassonade الا ما عندكمش عوضوها نيت بالسكر سنيده زدت عليهم قرص الملح وهنا غادي نبدا نزيد البيض ديالي هنا غنبدا نزيد وحده بوحده هنا من بعد ما خلطت البيض ديالي كامل غنزيد عليهم l'extrait ال vanille وغادي نزيد عليهم من بعد الخليط اللي ذوبنا ديال الشوكولا والزبده هنا راه يكونوا بردو غادي نزيدو كامل وكتبقى لي اخر حاجه اللي هي النشا ولا ال Maïzena هذيك غادي نزيدها من بعد هنا كيف ما شفتوا معايا فهاد براونيز راه sans gluten بدون غلوتين لان ما فيهش la farine بغيتو تعوضوا النشا بلا فارين فكيبقى الاختيار ديالكم واحد النقطة لي مهمة بزاف بغيت لكم عليها بالنسبة لهاد براونيز en général ديما انا في الفيديو كنحاول نشرح ونعطيكم ال maximum ديال les détails كنعطيكم المقادير مضبوطه وكنشرح حتى طريقه التحضير فلان تعطي لواحد المقادير ويمشي عبرهم بالضبط ولكن لما كانش عارف واحد les détails واحد les trucs في la recette ما غاديش تخرج لي نفس النتيجه لذلك كنبقى نشرح ونعطي ال maximum اللي نقدر نعطي فبالنسبة لهاد البراونيز الا بغيتو يخرج لكم بالضبط كي كتشوفو la vidéo ف la taille ديال ال moule مهمة بزاف انا هنايا كنستعمل مول les dimensions ديالو عشرين على 17 سنتيمتر يعني امول ماشي كبير moule صغير ف آه، الا استعملتو moule كبر من هكا راه غاديش يخرج لكم نفس النتيجه لانه غاديش يتنفخ ما ماشي بحال الكيكه آه، الا بغيتوه غليظ تحاولوا تستعملوا بحال هاد la taille الا كان ديال الحديد ماشي مشكل غير تكون تقريبا نفس la taille حتى moule اللي كيكون عشرين على عشرين تا هو كيجي parfait بالنسبه للبراونيز فهنايا بالنسبه لكمية الكركاع كيف ما قلت لكم فانا راه ما استعملتهاش كامله خديت غير واحد شويه قطعتهم خليتهم شويه كبارين و تنغطيهم هنايا ب la pâte ديال البراونيز باش ما يتحرقوليش في الفران وهنا في هذا الوقت هذا الفران راه تيكون سخون على درجه الحراره 180 هنا قبل ما ندخلو نحاولوا نضربو غير واحد شويه باش نحيدو منهم هذوك les bulles وغندخلو يطيب لواحد المده اللي هي 30 دقيقه فإلا كان عندكم moule كبار من هكا غادي ديروا تقل ولكن راه غاديش يخرج لكم brownie غليظ انا زعما تنقولها لكم كنأكد على هاد القضيه فإلا كيعجبكم brownie زرقيق فاستعملوا moule كبير فهنا كيف كتشوفو معايا من بعد ما طاب تنفخ ولكن une fois برد راه تفش c'est normal لان ما فيهش الخميره فهنا غادي نقطع البراونيز باش نوريكم كيفاش كيجي فكيف ما كتشوفوا معايا فهو من على برا كيجي طايب مقرمش ومن الداخل راه كيجي moelleux fondant بحال fondant chocolat ولكن او ميم طون شاد راسو يعني la texture parfaite ديال البراونيز غير حاولوا تجربوا هاد البراونيز راح كيجي خطير بزاف والله آه، فبالنسبه لهاد البراونيز فكيبقى ديك الساعه اختيار ديالكم اللي كيعجبكم تاكلوه شويه سخون او اللي تاكلوه بارد صراحه انا تعجبني في les deux façons كيجي واعر فغير حاولوا تجربوه ما تنساوش تخليو les commentaires تحت من la vidéo تبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne